leaving the old life behind, giving the new one. Σπάμε δύο πακέτα από την Μπέρ σοκολάτας. Και μισό πακέτο από την Μπέρ κλασικά. Προσθέτουμε 400 ml γάλα και ανακατεύουμε πολύ καλά να λιώσουν. Ενσωματώνουμε 100 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο Πάμε τα υπόλοιπα την και να κατέβουμε με απαλές κινήσεις. Προαιρετικά μπορούμε να βάλουμε κονιάκ και ξηρούς καρπούς. Απλώνουμε το μείγμα σε μεμβράνη. και το τυλίγουμε σε μπαστούνι. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Αφήνουμε στο ψυγείο για 4 ώρες. Σε μπεν μαρί λιώνουμε 150 γραμμάρια κουβερτούρα μαζί με 50 ml γάλα. Κόβουμε το γλυκό μας σε φέτες και τις βουτάμε στη λιωμένη σοκολάτα. Διακοσμούμε με φιστίκι υγιεινής, ιδοκάριδα και μαρασκίνο. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!